<laughs> Bibi alichokisema akasema, ninahitaji majivu, yale majivu pale wanapopikia wachawi, yale majivu nayataka. Kingine cha pili, nataka mtukuu wa msukule, na pia hichi kitu kukipata, kitukuu cha msukule kukipata, lazima udili na watu wachawi wenyewe ndo wakakaa tena kikao. Sasa kuna siku ndo nikapigiwa simu na yule ambaye alikuwa ni msaidizi, kaambia wewe, kivyovyote vile lazima ufe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 wilaya ya ya Magu, japo kwamba ilikuwa kipindi kile ilikuwa wilaya ya Magu, lakini mpaka sasa hivi wanaita wilaya Busega, mkoa wa Simiyu. Sawa sawa. Baada ya kuzaliwa historia kwenye familia, ulijikuta mtoto wangapi kielimu kidogo, alafu tuje kwenye mkasa wetu? Uh, mimi tumezaliwa katika familia yetu ni wa, tumezaliwa watoto saba. Mm. Katika watoto saba mimi ndo mtoto wa mwisho. Ndiyo. Katika familia na kielimu nimeishia darasa la saba tu. Mm. Yeah. Kwa nini? Uh, unajua kule kwetu kuna mila fulani ambazo wako nazo wazee wetu. Mm. We mtoto ukitoka shule mm. kinachomata sio kwamba kwenda tuition. Mm. Kinachotakiwa kama sio kushika jembe kwenda kulima mm. ni kushika fimbo kwenda kuchunga. Mm. Yeah, ndio iko hivyo. Ndio maana kwenye nikajikuta nimefeli mambo mengi sana kiufupi kwenye kuchunga ukapata mafanikio gani na maisha yakaendaje mpaka ukatoka Mwanza kuja ukatoka Busega huko au kipindi hicho wilaya ya Magu kuja Dar es Salaam? Uh, ilinibidi kwa sababu baada ya kumaliza darasa la saba kwa kweli sikufanikiwa kufaulu kwenda sekondari kwa sababu kutokana na mikiki mikiki iliyokuwa nyumbani kwa mzee kwa kuchunga hapa na pale, lakini ndo nilipomaliza darasa la saba nikaona sasa hichi ni nini, tutakaa nyumbani watu wa wakusota nyumbani kuchunga tu mifugo unaona. Ah. Kwanza kabla ya yote, kutokana bado sijatoka hapo nyumbani, nilikuwa na ndoto yangu moja ambayo nilikuwa naifikiria katika maisha yangu. Unaona kwamba baadaye mimi hata kama nikikua lazima nifikie kile kiwango hichi. Unacho kilikuwa ni kitu gani au ndoto yako ilikuwa nini? Ndoto yangu kubwa ilikuwa nahitaji kuwa mwimbaji msanii. Na pale nyumbani nafikiri ilifika stage mzee akawa amejua kabisa. Unaona? Akawa anajua kabisa kwamba huyu mtoto yuko kwenye kitengo fulani. Unaona? Ah, sasa baadaye pale baada ya kuligundua mzee hilo ilifika stage mzee baada ya kuligundua nikawa kaona sasa huyu mtoto ndo anaenda kupotea huko. Aliniita akaniambia, ah, we mtoto, kama ni shule ndo hivyo tena umefeli. Na kama umefeli shule sasa hivi kilichopo utafute mke tukuozeshe. Lakini mimi katika mafikirio yangu sasa, kwa nitafute mke sasa hivi nioe, bado kila ambacho nakiplania katika maisha yangu hakijafikia. Nikatoka nikaamua nikamkubalia. Baada ya kumkubalia tukakaa kama mwezi ukapita katikati nikatoka nyumbani nikatoroka nikaenda sehemu moja wanapaita Sengelema kuna bla zangu moja kule, nimekaa sana kule nikafanikisha ku akanisupport kidogo kuingia masuala studio, na ni kweli nikarekodi nyimbo bazi. Baada ya kurekodi hizo nyimbo <sighs> nikawa sasa mitaani kidogo nayumbisha yumbisha, unaona lakini sasa kila unapokuta kwa mfano mko na washikaji mnapiga story, unamwambia mwanangu, mbona unaweza lakini bado umelala sana, rafiki yangu, fanya kitu nitafanya nini? Sina supporter, sina company, nitafanyaje? Nikifikiria kule nyuma, japo kwamba kuna wengine wakikuta moja ipo anaendeleza, mtoto anaangaliwa kila ambacho anakihitaji anaendelezwa, lakini sasa wazee waze wetu sisi hawako hivyo, unaona. Baada ya kufika Sengelema kule, kama nilivyokuambia, nimefanya nimefanya audio moja ya pili ya tatu. Ah, bahati nzuri bwana akaja akapatikana rafiki yangu mmoja hivi, huyo rafiki yangu akasema, bwana Pasco, wewe unaimba vizuri, lakini mimi naona kila ambacho kinakuwekea kipingamizi ili usije kutoka kabisa katika maisha yako, mwisho wa siku upoteze ndoto yako. Pengine nyota yako inatumiwa na watu, unaona, nyota yako pengine inatumiwa na watu. Sasa mimi cha kukusaidia, nataka nikusaidie, nikusapoti katika masuala yako ya mziki. Nikamwambia utanisapoti vipi ndugu yangu, angali kwamba we mwenyewe na kuona hali yako hauna pesa hauna chochote, utanisaidiaje kwa hilo? Rafiki yangu alisema kukusa kumsaidia mtu sio kwamba mpaka uwe na pesa, naweza nikakusaidia mawazo, yale mawazo ikawa manufaa makubwa sana kwako. Sikuwa na kipingamizi kwa sababu kuna kitu ambacho nilikuwa nakihitaji ikabidi nimuulize, hebu niambie huo sapota yako ni sapota ipi? Jamaa akasema wala mimi nataka nikupeleke kwa mganga mmoja ambaye huyo bibi ni, ni mganga anaweza akakutengenezea maswala yako na ukafikia stage ukawa mtu mkubwa sana kwenye hii dunia. Nikupeleke kwa mganga yule akakusafishe nyota, akakuangalie kabla kusafisha nyota, akuangalie kwanza. Ah, mimi nilikuwa brother, siamini sana maswala ya kishirikina kwa sababu kule sasa ndo kujikita kwenye ushirikina pia. Ah, jamaa siku nika nikamwambia ngoja nikae nifikirie, afu baadaye nitakupa majibu kama nitakuwa tayari basi nitakwambia. Ni kweli nilikaa karibia miezi miwili kapita jamaa ah, nikabidi nimpigie simu mwanangu, kama vipi, twende kwa yule mtu. Nikamuuliza huyo mtu yuko wapi? Akasema huyo mtu yuko Gamboshi. Hilo neno Gamboshi huko kwetu kilitaja ni kijiji kimoja ambacho kinaogopwa sana. Kwa nini? Hicho kijiji ni watu wa pale ni wachawi vibaya mno hmm. sana. Sio ajabu mtu anaweza ukawa unatembea kwenye hiyo sehemu kapotea kwa mazingira ya kutatanisha, ni kawaida sana kwenye hicho kijiji. Basi nikamwambia huyu mtu wewe unafahamiana naye? Akasema mimi huyu mtu sifahamiani naye kihivyo, lakini kuna ndugu yangu ambaye tuliwahi kumpeleka pale, alikuwa na matatizo yake. Basi bwana, nikamwambia bwana, panga siku na muda wako, mimi niko tayari kunipeleka kule. Ni kweli jamaa, tulikaa kama wiki nzima, jamaa alinipigia simu akaniambia, Pasco, basi mimi na nafasi, kama vipi tuende <sighs> ila kiufupi nilikuwa sijajipanga, nikamuuliza vipi, tunaenda kule lazima kutahitajika pesa na mimi sina kitu. Akasema twende, mimi pesa ya kuangaliziwa ninayo, twende kaangaliwe kwanza kama kuna process ambazo zinaweza zikafanyika tutarudi kujipanga. Kasema basi sawa e bwana, tulifunga safari ya kwenda Gamboshi. Tulipofika yale mazingira ya Gamboshi, kweli tulifika kwa yule bibi. Tulipofika kabla hatujakaa, tukaambiwa karibuni, naona safari yenu ilikuwa ya migongano sana, make mna siku nyingi mmepanga hii safari, lakini mwisho wa siku imetimia. Ah, kazi hizo bibi kajua vipi? Kauliza bibi, umejuaje hili? Mimi wanaletewa na watu wangu kwenye ndoto, hata kama mtu ana safari anataka kutoka kuja hapa, anatoka sehemu fulani anataka kuja hapa, lakini ana, anakuja kwa, kwa mambo yake fulani, najua naoteshwa ndo kwenye ndoto. Nikasema da, nikawa najiuliza kama mtu kama mtu anajua kabla ya safari kwamba kuna watu wanakuja wa design hii, pengine kweli lika akawa miongoni wa kunisaidia shida yangu. Basi nilikuta pale yule bibi ana watu wake ambao walikuwa anawatengenezea wengine wanapikwa na wana, wana midawa, wengine wanapigiwa lamuri pale, kaambiwa kaeni kwanza hapo nimalizane na hawa afu tuonane. Ni kweli tulikaa, yule bibi alimalizana na wale watu, baadaye akatuita. Baada ya kutuita tulifika kwenye kilinge. Baada ya kufika kwenye kilinge, yule mwenzangu akaambia, wewe toka, tubaki na huyo. Kwa nikamwambia huyu ndugu yangu nimekuja naye kwa ajili ya kunisikilizishia, kwa sababu mimi hapa naweza nikaongea mengi afu mengine nisifanyaje, nisiyakumbuke. Lakini tukiwa wawili kidogo, wewe umekuja hapa, mimi nitakukumbusha mwanzo mwisho. Huyu mwacha kakae nje. Sema sawa. Bibi alijitahidi kuwasha miudi yake pale, aliwasha udi akaita majini nini, basi yakaanza kunisomea sasa hiyo ramli yangu. Nasema bwana, wewe umezaliwa katika familia yenu, mko watoto kadhaa, kama nilivyosema kwa watoto saba, na wewe ni mtoto wa mwisho, na pia una ndoto yako ya uimbaji, lakini ndoto ina kipingamizi kikubwa sana, naambiwa na hiki kipingamizi kinaletwa na wanandugu wengine, ni ndugu wengine, ni jamaa zako wa karibu tu, wanakufanya usiendelee. Kwanza nyota yako wewe inatumiwa na watu wengine utatengeneza nyimbo nzuri, zitabaki nyimbo za kusikiliza ndani mwako na familia yako. Ah, baada ya kusema hayo, bibi nikamuuliza ehe, kwa hiyo hapa tunafanya fanyaje? Kwa sababu kile kilichonileta kikubwa ndo hicho, tunafanyaje? Akasema bibi, mimi ni Kigagula wa Kigagula, kwa vile umefika hapa, nina uhakika mambo yako yote yataenda vizuri kama unavyotaka. Basi ikabidi bibi sasa ajitoe kwenye yale mazingira aliyokuwa, akabaki mwenyewe sasa live, ndo tukaanza kuzungumza sasa. Akasema wewe una shida, shida yako ni kuwa mtu maarufu kwenye hii dunia. Nikamwambia ndiyo, mimi nina uwezo wa kukupandisha na ukawa mtu mkubwa sana kwa kila ambacho unakifanya. Nikasema sawa, tunafanyaje ili ama ni gharama kiasi gani ili kusudi mimi napotoka hapa nikajitahidi kutafuta kile kitu kiasi ambacho utaniambia ili kusudi niweze kukikamilisha malengo yangu. Bibi akaniuliza, "Je, uko tayari kwa kile nitakachokwambia?" Kwa vile nina shida blaza, nikamwambia mimi niko tayari kwa lolote lile kwa jinsi utakavyoamua kusema wewe, mimi niko tayari. Bibi akarudia mara mbili mbili, kweli? Na mimi nikasema ndio. Basi bibi akasema, kabla mimi sijafanya mambo yako, kwa sababu sisi waganga hatunaga tabia ya kugeuka mtu, lakini wewe raia wa kawaida ni fasta sana kumbadilikia mtu. Mimi sitokufanyia kazi yako iliyokuleta. Kikubwa nataka kwanza nikupe masharti yangu ambayo nayahitaji. Kwako sitotaka pesa yoyote, lakini kuna kazi yangu maalum ya muhimu sana nataka unifanyie, na ukisha nifanyie hiyo kazi, nina uhakika utafurahi kwa kile nitakachokutendea mimi. E bwana, nikamwambia bibi, funguka, sema nini unachotaka. bibi alichokisema akasema, ninahitaji majivu, yale majivu pale wanapopikia wachawi, yale majivu nayataka. Kingine cha pili, nataka mtukuu wa Msukule. Mtukuu wa Msukule brother, kwanza kabla yote nikamwambia haya masharti bibi ni magumu sana, nitafanyaje mpaka nivipate hivi vitu? kama uko tayari utavipata, lakini kama umekuja labda kunitesti mimi kuniangalia, ni kweli unaweza ukafeli, lakini kama uko serious na hichi unachokitafuta, na uhakika utafanikisha. Nikamwambia mimi niko tayari, kama ni silaha nipe na unipe ma maelekezo ya kutosha. E bwana, bibi aliniambia tunaanza na kimoja kwanza cha majivu pale pale Gamboshi kuna kijiji cha, ja, eh, kijiji cha pili no cha tatu kijiji cha tatu kile natakiwa sasa nipewe lamani kutoka hapa kwa huyu bibi niende mpaka kijiji cha pili kwa ajili ya kwenda kuchukua yale majivu. Kabla sijatoka pale kwa yule bibi, kabla sijaagwa kuelekea kule ambako nataka kwenda, ilifika bibi alisema kule unakoelekea ni sehemu moja hatari sana, ni sehemu moja ni hatari hatari sana, kwa sababu unaenda kwenye dunia ya watu wengine, kwenye dunia ya watu wengine. Lakini sasa nakupa masharti ya kule, ukishaingia kwenye hiyo sehemu, kwa vitu utakavyovikuta kule kwa mfano kimekufosi kwa ajili ya kwamba mgongane, bora mgongane naye. Ukimpisha utajulikana wewe umetoka kwenye dunia nyingine, na ukishajulikana umetoka kwenye dunia nyingine, ina maana kwamba wewe kurudi ni bahati. E bwana, nilisema mimi niko tayari kwa lolote. Bibi alichokifanya alinipa dawa moja. Baada ya kunipa ile dawa, akaniambia hii dawa utakapofika sehemu fulani hii dawa jipake kama vile unajipaka mafuta mwili kuanzia kichwani mpaka na nguo zako zote ulizovaa. Baada ya kumaliza kujipaka, tembea kama hatua tano, utajikuta kwa sehemu nyingine tofauti, na hii dawa itakuelekeza pale ambapo unatakiwa ufike. Kuna mtu ambaye yuko kule, utamkuta yuko kule kule. Nili kweli nilipewa zile dawa nikachukua, na mwenyewe alinichanja midawa midawa hivi, nika nikatoka nikapewa usafiri, baskeli ni mpya kabisa. Baskeli ilikuwa sio baskeli, baskeli ile kwa watu, kwa mfano umefika kwenye senta, watu kibao unaonekana unaendesha baskeli kabisa, unaendesha tena baskeli, lakini uki, ukifika sehemu yenyewe kabisa kwamba hakuna tambalale, hakuna mtu yoyote, baskeli inabadilika inakuwa fisi mm. eh baskeli inabadilika inakuwa fisi, na unajua kabisa kwamba hapa hii ni fisi, kwa sababu kule mimi nilikotoka kweli fisi ilitolewa hapa, mimi mwenyewe nikaiona kwamba ni hii hapa kweli, nakabidhiwa. Kuna namna ya uendeshaji. Ukifikia hiyo sehemu, fisi ana masikio na pia kwenye mteremko ana spidi kubwa sana kama baskeli vile, na pia kama unahitaji uende mwendo wa taratibu ni kumpiga ndani ya tumbo lake hivi. Ukishampiga ndani ya tumbo lake anapunguza mwendo. mm -hmm. Basi nilitembea mpaka kile kijiji cha tatu. Nilipofika kijiji ni, yani nyumba ukiona hapa unaweza ukatembea mbali sana bila kuona nyumba nyingine. Nilipofika mazingira fulani hivi kuna miti fulani, miti mingi sana ile. Kweli nikafika ile dawa, nikabidi nipake usafiri wangu. nipopake usafiri wangu kweli nikachukua ile dawa nikajipaka. Baada ya kupaka ile dawa ni kweli nikatembea kama zile hatua tano, nikaacha usafiri wangu nyuma kule, nikatembea hatua tano, nikajikuta nimeingia kwenye sehemu ya watu ambao hawaeleweki. Mtu anatembea anatoka Udenda, ukimwangalia hivi kwanza anatia huruma, misukule sio misukule, yani mpaka inafika stage naangalia sura taswira za watu wengine mpaka nikawa nawajuajua kwamba mbona huyu kama fulani nafananisha ambao watu wako wapi wakati unawafananisha kule? Ah, wale watu sasa washakufa muda mm. ya washakufa muda wale watu ambao walikuwa wanafananisha fananisha kule mm -hmm. basi bwana ah, mimi niko natembea zangu sasa, kwa sababu ile dawa kama vile nini nakuelekeza kwamba pita hapa pita hapa pita hapa pita hapa, natembea hivi kidogo nikagongana na mtu, naona kasa mtu anakuja kabisa, yani anakuja live ah, nikakumbuka kwamba nimeambiwa huyu mtu nisimkwepe, kikubwa ni kugongana naye, kugongana naye ni mtu makucha yale kule, nywele zile kule anatisha sana, nikagongana naye. Kugongana naye basi akapita zake na mimi nikasonga nika mbele. Nilitembea nilitembea, yani watu pale watu wanapika, wengine wanafanya hichi, yani yani sawa sawa, ni shamla shamla kama vile mtu yani yuko sokoni vile. Ni kijiji kikubwa sana, lakini ukiwa kwenye ulimwengu ule wa kawaida, yani unapita kabisa huoni mji hata mmoja. Huoni nyumba hata moja. Unaona? Ni kweli mimi dawa ilinielekeza mpaka nikafika kwa babu mmoja ambaye nilimkuta kule. Akasema kijana, kweli wewe ni jasiri, tena jasiri wa ukweli. Unatakiwa upate kile ambacho umezamilia. Kwa vile umefika hapa, nina uhakika wewe unahitajika kufanyiwa kile ambacho unahitaji. Kabla ni kweli mzee, mimi na shida na shida zangu, pengine yule bibi aliyeniagiza huu mzigo ndo anajua. Sawa, yule mzee hakuchelewa, aliingia kwenye tuseme, tuseme hii ni nyumba, nyumba sio nyumba, aliingia sehemu akatoa ule mzigo akanipa, akaambia huu mzigo utakapotoka kwenye haya mazingira usiufunue, peleka moja kwa moja, na pia usiongee na mtu yoyote yule. Ndugu yangu, nilitoka mazingira yale, nili baadaye nikakabidhiwa ule mzigo, nikatoka. Baada ya kutoka, nipotembea tu kidogo, nikajikuta niko kwenye mazingira ya, ya dunia ya kawaida nayoishi nikaangalia usafiri wangu upo. Na pia ule usafiri nisisahau. Ule usafiri ilikuwa kwamba nibadilishe, nirudi na nyingine. Ni kweli nilibadilishiwa ule usafiri Ni ule ambao nimeenda nao nikawaacha kule kule. Ikabidi nirudi sasa na huo mwingine mpya. Kweli nilikabidhiwa ule mzigo, niliweka begani. Ikabidi nianze kutembea. Nimetembea, nimetembea. Yaani kila ukitembea unahisi kama unaitwa nahisi kama unaitwa fulani fulani fulani fulani, simama basi, simama. Ah. Niambiwa nisiongee na mtu afu naambiwa nisimame, na mimi nikabidi nivunge, ndugu yangu, nikavunga, nikatembea, nikatembea, nikatembea, nikatembea mpaka kwa yule bibi. Nimefika, bibi akasema ni kweli, akanipa hongera sana, unafaa katika kazi zangu, mzigo umeufikisha salama. Hasa kwa vile mzigo umefikisha salama, bado safari yako ya pili kumbuka tumeahidiana vitu viwili. Nikamwambia ni sawa, kikubwa unipe silaha kwa sababu mimi nimezamilia kufanya kitu lazima. E bwana, nilifika nilikaa ile siku nikalala. Kumbuka yule ndugu yangu sasa nilimwacha pale, mwisho wa siku yeye akabidi arudi aniache kule kule, akabidi arudi nyumbani, akaniacha mimi kule. Basi nilikaa kama wiki nzima kwa yule bibi nafanya kazi za pale za hapa na pale. Mwisho wa siku sasa akaniambia kazi yetu ndio imefika sasa. Hapo kwenye kazi kufika hapo kidogo, usafiri ulibadilishiwa ulibadilishiwa usafiri gani afu tuje kwenye kazi? Ulienda na fisi ikionekana bike, wakati unabadilishia ulipewa nini? Uh, kwa kutoka kule uh, kwa kutoka kule nilipewa sema ule pale ulikuwa umechoka kwa jinsi ilivyokuwa inatakiwa. Ule fisi alikuwa amechoka huku, mm. unaona. Sasa alikuwa anatakiwa ambaye bado ana nguvu ndo nilipewa sasa mdogo mdogo yani ambaye anaweza akafanya kazi ipasavyo, unaona. Sawa, kazi yako imefika ile siku, ile bibi anakuambia nini, kiliendelea? Kazi yangu ilipofika nili, kwanza baada ya kufikisha ule mzigo bibi ndo akasema, akasema tulikaa, nilikaa kama wiki, bibi ndo akaniambia sasa ile kazi yetu ya pili ndo inawadia kufika. Kikubwa sasa inatakiwa kujiandaa. Nakupa siku mbili. Ni kweli bibi alinipa hizo siku mbili, ile ya tatu ilifika. Baada ya kufika ile siku ya tatu mida ya saa sita aliniita kwenye kilinge, akasema ngoja kwanza niangalie hii njia yako, je, safari yako iko vipi? Akaangalia akaangalia pale, akasema safari yako iko vizuri, sasa nakukabidhi. Nikakabidhiwa kijidu bwana fulani hivi kama kama kinu, sio kinu kidogo sana, nakabidhiwa hichi, tembea nacho hichi, ukiona mazingira haya hayafai kidogo, unaweza kikapewa, kuna jina fulani ambayo nilipewa. Ukikiita mara tatu hiki kitu kinakupoteza wewe. Kile kitu kiliitwa jina la kunta kunta kun, ah, si kunta kunta, ni muda kidogo brother, mpaka nakisahau kwa kweli. Unatakiwa jina uite mara mbili. Ukiita mara mbili kile kitu tayari kitakuwa kishakupotea, yani hata kama uko sehemu mbaya vipi. Lazima hata kama mtu ambaye anakutafuta kama hapa mnabishana naye kuone Na pia hichi kitu kukipata, kitu kuu cha msukule kukipata, lazima udili na watu wachawi na katika kudili na watu wachawi huwezi ukamwingia kichwa kwa kichwa kichwa tu anze kumwambia bibi, zinahitaji hichi nahitaji hichi, haiwezekani. Utakapoona kwamba huyu mtu nahitaji, moyo wako ukasema tu huyu mtu nataka nataka niongee naye kuhusiana na hili swala, mm. unaweza ukaingia kwanza kabla ya kufanya, kwa sababu alinipa dawa ya kuzungumza na wale watu, kwa sababu niliambiwa ukihitaji kuongea na, na, na, na mtu yoyote kwamba nafsi yako imehisi kabisa kwamba huyu nataka niongee naye mm. unaweza ukaongea naye, lakini akileta utata mm. rudi nyuma kidogo, chukua ile dawa, meza kidogo, mm. anza kuitafuna, mm. atanyosha maelezo mwenyewe mm -hmm. Ni kweli nilitoka, niliagwa na bibi vizuri, nikatoka, ikabidi nielekee kijiji kinaitwa Mwamigongwa. Nilipoenda Mwamigongwa nilikaa kama siku mbili kwenye hicho kijiji. Kuna bibi mmoja nikawa namuona, wako ni bibi na mzee mmoja, wameoana, ni mtu na mke wale watu kwa sababu kwenye kijiji kuna watu mbali, kuna watu fulani fulani ambao wana wanaheshimika masuala ya uganga uganga sana, kwa sababu uchawi uchawi, mtu kijijini, mtu anatambulika tu, unaona kwamba da, ah, mzee fulani sio poa, unaona kweli. Ibada ya kazi ile siku mbili, nikawa nimegundua kwamba huyu mtu anawezekana kuongea nami kweli. Ni kweli kuna ile siku ilifuata, siku yake ya tatu ilibidi nimfate yule bibi mida ya saa tano asubuhi. Nilienda mpaka nyumbani kwake, nikasalimiana vizuri, kaambia bibi, bwana, mimi na shida na wewe shida gani na shida yangu nahitaji kunisaidia. Na katika msaada tena nahitaji msaada mkubwa sana. Akasema funguka mwanangu, nitakusaidia. Nikamwambia bibi, mguu wangu huu uliouona kwako, kuna kitu kinaitwa mtukuu wa msukule. Mtukuu wa msukule, sasa bibi hata Kiswahili hajui ikabidi aseme kabisa Kiruga. Sijui kama naweza nikaongea Kiruga, mtu anayetazama kawa na anaelewa, lakini itabidi niongee Kiruga pia nitatafasiri. Bibi akasema yombaga ishuri togwa nongwira gikuru naletogwa shikolo shizimbiri kalitunga. Bibi alisema kwamba sema mwanangu kila ambacho unakitaka. Nikamwambia bibi, nahitaji kitu kuu cha msukule. Bibi akabadilika ghafla, akasema umekuja kunitukana? Kwa nini uje kunitukana? Kwa hiyo mimi umeniona mchawi, kwa sababu vitu vinapatikana kwa wachawi. Mimi umeniona mchawi eh? Mtoto hauna heshima, hauna nidhamu hata kidogo. Nikamwambia kumbuka, nina dawa huku, na mimi nika mkono akapitisha mfukoni Katoa kidogo nikaminya kidogo nikaweka mdomoni. Kaanza kutafuna tafuna hapo nikamwambia bibi, hebu twende taratibu. Ah, muda kidogo bibi akasema njoo ndani huku. Ni kweli nikaingia ndani, bibi kanyoka kabisa vizuri. Akasema mwanangu, hichi kitu mimi ninacho. Lakini hichi kitu kimetumika. Unaona? Hichi kitu kimetumika. Sasa nina uhakika hichi kitu ambacho kimetumika hakuna mtu ambaye anaweza akakihitaji hiki kitu ambacho kimetumika. Na mimi kweli baada ya kutoka huko bibi niliambiwa kwamba hichi kitu kinahitajika ambacho hakijatumika. Unaona? Kwa sababu kile kile kitu hakiwi tena binadamu. Kinakuwa ni asili ya mnyama fulani. Unaona? Inakuwa ni asili ya mnyama fulani. hasa katika ile asili asili ya mnyama fulani unakuta sasa kile kimezaliwa ni ni kidogo kama paka hivi. Ushaona? Basi Nilipo, nilipofika mazingira yale bibi akasema hichi bwana kimetumika, nikaonyeshwa ni kitu kimoja wapo kidogo, nilikuwa bado sijawahi kukiona kitu kidogo, yani kijanja vibaya mno. Ukiangalia hivi kwenye macho uwezo ukatazamana nacho, kijanja kidogo, lakini kitu kijanja kweli macho yake. Ah, nikasema basi sawa, nipe ramani nyingine. Bibi akanipa ramani nyingine, akasema kuna mtu yuko Biharamulo mkoa wa Ngara kule yuko Biharamulo. Sasa unabidi kwanza urudi kwa yule aliyekuagiza, alafu ndo ufunge safari upya ya kwenda kule ambako unahitaji. Nikapewa location ya yule mtu nikarudi. Baada ya kurudi kwa bibi hapa, nikamwambia bibi, bwana, ni kweli pale nilipofikia uh, nimefikia ni sehemu nzuri, lakini sasa kile kitu ambacho nilikuwa nimekifuatilia kimetumika. Shaona mm kimetumika sasa, ila nimepewa ramani kwenda sehemu. Ah, usafiri sasa kule inatakiwa niende na usafiri, kama sio gari, labda usafiri mwingine tofauti. Ni kweli ni tulipanga siku, tulikaa kwa yule bibi, nikapanga siku ya kuelekea kule Biharamulo ili ili kufuatilia hili swala. Nili, ilifika muda nikamwambia, sasa tunaenda na usafiri gani? Ikabidi kama ni usafiri basi inabidi gari. Akasema hapana. Nikapewa ungo. Ule ungo nikapewa na na kidude fulani hivi kama vile yani kama kama mkia wa ng'ombe fulani hivi ule unyoya wake nikapewa na kidude fulani kikawekwa chini ya, ya, ya, ya ule ungo basi niambiwa kama ukitaka kuamka kwenda unatakiwa upige huku na huku na huku upige pande zote nne tatu yani kama vile una unanyunyizia kitu fulani hivi, unachovya kwenye, kwenye kinu fulani, unapiga huku na huku na huku na huku. Basi kweli ile safari ilikuwa ni ya usiku, unaona, safari ilikuwa ya usiku kweli. Ulifika ule muda ilikuwa kama saa nne kwa sababu safari za, za mazingira yale huwezi ukasafiri mchana e, safiri usiku mida ya saa nne. Ilipofika saa nne kweli nikaingia kwenye hiyo kitu nikapanda kweli, nikaagwa nikaondoka. Ungo mkubwa au mdogo au ndo unakuwa mkubwa au inakuwaje kuingia kwenye ungo? Uh, ungo kama unavyojua brother, ni ungo tu wa kawaida mdogo, lakini kwa kuangalia unaweza ukauona mdogo sana, lakini ule ungo ni, ni, ni ungo mkubwa sana unaona. sitoshi unaweza mkakaa watu hata hata sita, unaona yeah, yani unakaa unajinafasi kabisa. Ukafunga safari mkaondoka, ikawaje? Angani unaona huku na huku, tuendelea kwenye safari vizuri. Yeah, wani ukiwa angani, kwa sababu ile pale ni usiku. Wewe sasa, kwa sababu pale kuna ramani ambayo uko nayo na pia ile kitu natakiwa upite kwa, kwa lamani. unaona kuna kitu takipiga kitapeleka upenyo kabisa, moja kwa moja kitaenda kugota mpaka kule unakoenda, na pia kitarudi. Kuna ishara ambayo inatoka kama ni sehemu hiyo salama unayotakiwa kupita, kuna sehemu inaonyesha kama hiyo sehemu ina hatari, unatakiwa ubadilishe njia, unaona, kwa sababu chenyewe unajua. Basi nili baada ya kutoka kweli, bibi kwanza mwenyewe aliangalia njia, akaona hii njia iko sawa iko salama, wewe unaweza kaondoka Ni kweli nilitoka moja kwa moja, nilitumia kama masaa tu, masaa kama manne kama sikosei, nikawa nimeshafika kule. Nifika kama, kama sikosei mida saa 8 hivi, unaona, nikatua sehemu ambayo ilikuwa itabiliki nilikaa mpaka kukakucha. Nikaanza sasa kuisoma ramani ile ambayo nilipewa na huyu bibi wa pili. Ni kweli nikaenda. Nilipofika kule kwa yule bibi nilimtafuta, nilimtafuta, nilimtafuta kutokana na ile ramani kwa sababu ile mtu alikuwa anajulikana kama mganga yale maeneo anajulikana kama mganga. Kasema bwana, kuna mganga wa design hii na hii na hii na hii. Kuna jamaa mmoja alinielekeza, akasema ah, bibi fulani ah, mbona kwake ni pale basi ikabidi ni, ni baada ya kuelekezwa nikaenda. Nilipofika kweli nikakuta familia kubwa sana, familia kubwa sana ile. Nilipofika nikakaribishwa vizuri, karibu, nikajieleza, bwana, ni mgeni wa hapa, nimetokea sehemu fulani sehemu fulani sehemu fulani, lakini inahitaji mazungumzo ya kina kirefu zaidi. Sasa ili pale bibi mwenyewe mganga, mzee mwenyewe mganga, unaona sasa unahitaji uongee na mtu yupi hapa? Nikasema nahitaji niongee na mzee mwenyewe. Ala, basi sawa. Ah, nilipo muda sasa ukafika kwa sababu mzee naye alikuwa na kazi zake. Mlipofika ule muda kweli ni usiku, mzee nilikaribishwa kwenye chumba chake. Kwa sababu kumbuka mimi yani kila ambacho nakiongea ndicho anachotakiwa akifate. Mzee aliniita chumbani kwake, akaingia akaanza kunihoji na mimi sasa nikaanza kumuelekeza, bwana, mimi nahitaji kitu hichi na hichi na hichi, msukule Nitakuwa msukule na uhitaji sana. Akasema, wewe mtoto, mbona umri wako na kitu ambacho nakiongelea hauendani? Hmm. Kambia bwana, ni kweli unaweza ukaona kwamba viendani, lakini wanakwambia unaweza ukamdharau mtu mdogo, lakini kwamba ana mambo makubwa ambayo anayafikiria katika maisha yake. Basi mzee hakuwa na, hakuwa na, na, na roho ya kwa nini. Mzee akasema ngoja kesho kukuche nikupeleke sehemu yenyewe tukaangalie tukiwa wote. Ndugu yangu, kweli tulilala. Kesho yake asubuhi kukakucha, ilikuwa majira ya saa nane tukaingia. Kuna nyumba moja hivi kijijini kule, wanapenda sana kutengenezea, kwa mfano wanahifadhi mahindi natengenezea nyumba maalum ya kuhifadhia mahindi. afu kuna midude fulani hivi huwa inasukwa kwa ajili ya kumiminia mahindi mle. Unaona? Hasa kile kidude kilikuwa kimechimbwa chini handaki kubwa unaona hasa lile handaki kubwa lile ndo lilikuwa sasa kwa ndani mwake unaingia kabisa mtu unasimama vizuri unaona basi mzee akasema ingia mlango mdogo sana wa huku yani hauonekani kikawaida hauonekani lakini pa kuingia umepaka dawa basi tukazama mle tukaingia kaingia tukakutana na misukule ina hasila vibaya mno inanifuata kunishambulia lakini mzee akabidi kuita tu majina fulani wewe fulani fulani huyu ni mtu wangu sitaki buguza ni kweli wanatulia kabisa, unaona. Ni kweli vile vitu vililetwa, nikaonyeshwa, akaitwa, kuna mtu mmoja akaitwa, wewe fulani njoo na mwanao hapo. Kweli mtu yani, yani mtu anakumbuka tu jina lake ashakuwa zezeta yani, yani mtu ajielewi yani, anakutembea kwenye anatembea kama mbwa vile. Ni kweli akaja na kitoto chake pale, akasema bwana, unakiona hichi hichi kishatumika na hiki hapa kishatumika, namaanisha kutumika kutumika vile vitu vinafanya kazi ya kuua, vinaagizwa sehemu yoyote ile na akifeli kikishaua mara moja, akifai tena kufanya kazi nyingine, labda kwa matumizi mengine mengine. Basi akasema hiki kimetumika, kime lakini kuna hichi hapa kidogo sana kimezaliwa hakijamaliza hata wiki. Kwa hiyo kama inawezekana hichi ukachukua, sawa, tufanye biashara. Nikamwambia sawa, kwa vile hiki kitu nimekiona, inatakiwa tutoke kwanza mazingira haya, turudi nyumbani. Basi tukatoka kweli mazingira yale, karudi nyumbani, na mimi sasa ndo nikashika simu kwa ajili ya kuzungumza na huyu bibi wa nyumbani huko, unaona. Nilipofika ya nikapiga simu, nikazungumza naye, nikamuelekeza nikamuelekeza nikamwambia bibi, bwana, hichi kitu kimefanyaje? kimekubalika, nimekipata kitu kidogo sana, yani kifupi bado, bado kinanyonya, unaona. Kwa hiyo sijui tunafanyaje. Bibi akasema hichi kitu hautakiwi kukiacha, sema anahitaji kiasi gani, au anahitaji anahitaji pesa kiasi gani. Nikamuuliza, mzee, unahitaji pesa kiasi gani? Akasema hichi kitu hakinunuliwi kwa pesa, ndugu yangu, hichi kitu kinanunuliwa kwa damu kinanunuliwa kwa damu hichi kitu. Kwa hiyo kama kuna uwezekano, mimi nahitaji uniletee mtoto mchanga mdogo ambaye wastani wa miezi sita, namtaka awe mzima, nitakuja nibadilishe mwenyewe huku mazingira. Basi bibi nikampigia simu, nikatoka pale baada ya kuambia mimi nikaona yale mambo ni mazito, kwa sababu mimi mwenyewe sina mamzi nayo, ikabidi nimpigie huyu bibi simu. Wakati ule sasa, nikirudi nyuma kidogo nyumbani, hawajui kwamba Pasco iko wapi. Mzee hajui kinachoendelea, unaona. Bas. nikampigia bibi yule simu, akasema nilijua. Sasa nikupe kitu kimoja, huko huko kazi ifanye huko huko, unatakiwa ifanye wewe mwenyewe, hakuna mwingine. Pesa mimi nitaanzaje? Fanya hiyo kazi wewe, kama wewe wewe, unahitaji kitu wewe, eh? fanya hiyo kazi ehe, nafanya vipi? Bibi akanipa maelekezo, angalia yule mtu ambaye unamwona anafaa, kitu ambacho nakiona kinafaa. Ni kweli ndugu yangu, nilimkuta mama mmoja akiwa analima shambani kule, mtoto wake amemweka sehemu kule mtoto. Ni kweli nilibadilika kiakili, nikawa mtu wapo ambaye siogopi chochote nikiwa na roho ya, ya, yani ni roho fulani hivi kweli. Nilipokuta yule mama mtoto ameweka kama hapo, yule mtoto nili ilibidi nichukue kimvuli chake, chukua kimvuli chake. Akasema baada ya kuchukua kimvuli chake connection ikasema, utakiwi kuchukua kimvuli, fanya kitu hapo, acha sanamu la mtu hapo, sio mtoto chukua mtoto mazima mazima, usichukue sanamu, usichukue kimvuli. Ni kweli nikachukua ramani ambayo nilikuwa nayo nikapiga huko na huko na kule. Mtoto kweli akakubali kunyanyuka. Nikabidi nilete hapo ki, kitu fulani kama kama kimgomba fulani hivi nikakiweka pale. Kweli ukikiangalia kwa macho ya haraka kitu kinalia kabisa. Ndio mtoto anaonekana mtoto pale. anaonekana mtoto pale. Unaona? Basi Di, ilibidi nimchukue yule mtoto, nikamchukua mtoto. Mama hana lolo, hana, hana taarifa, yani anajua yaani, yaani tu mwanae yuko hapo. Basi alipo mimi nikafikisha yule mzigo, nikamkabidhi yule mzee pale, basi tukakaa pale mara akasema da ah, fulani mama bibi fulani bwana mtoto wake alikuwa analima sijui amegongwa na nyoka sijui kafanyaje amekufa hizo taarifa mwenyewe sana nikawa nazisikia ah, baada kuzikuwa nazipata hizo taarifa kuna nafsi fulani ikawa inaniingia inasema kwa nini Yaani najikuta yaani najikuta yani ni mtu fulani yani kama vile huruma kwa nini nimefanya hivi nafsi nikiona yani kwa nini nimefanya hivi ah, baadaye anyway ikabidi sasa wafanye mazishi kile kijiji kwa kweli wakafanya mazishi ya yule mtoto mimi baada ya mazishi ya yule mtoto kwa sababu uwezi ukatoka kabla ya yote kabla hajazikwa yule mtu akishazikwa akisha ndo moja wapo ya kuwa kwamba wale watu tayari hawana muda tena wa kumfuatilia. Ushaona? Kwa hiyo kama bado hawajaziki, na maana kwamba yule mtu labda kuna namna moja au nyingine wanaweza wakaenda kuangalia kwa wataalamu, wakaona namna mchezo ulivyoenda. Basi walipozika, tulisubiri mpaka wakazika. Ya kweli yule mtoto kuna kuna kauli kuna, kuna vitu ambavyo wanafanyiwa, kuna kukatwa ulimi unaona kuna kuna kwenye ulimi hapo kinini ulimi kuna kitu fulani kiko huko huwa kinakatwa, afu na ulimi unapunguzwa ile pale. Hata kama wewe mtu mzima kama hivi, ukifanywa hivyo, hauna muda wa kuzungumza hata siku moja, uweze ukazungumza katika maisha yako kamwe. Unaona, yule mtoto kweli alirekebishwa vile na yule mzee. Basi mimi nikakabidhiwa mzigo wangu na ule mzigo nikapewa masharti kwamba huu mzigo hautakiwi upite maeneo ya kituo cha polisi au sehemu yoyote yenye mkusanyiko ya masuala ya kiserikali. Bwana, kwa vile safari yangu ni ya usiku nili nini nilikubaliana na hilo unaona nilibidi nitoke na ule mzigo nilitoka na ule mzigo usiku nilitembea nilitembea nilitembea nilitembea nilitembea ilifikia stage mani yangu niliyokuwa nayo ilikwama nilidondoka sehemu na ule mzigo lakini sasa bahati nzuri nilipodondokea hawaku, hawakuwepo watu wengi na hakuna mtu aliyefanikisha kuniona kwa sababu unakuniona pia mpaka na wewe uwe ni mtu fulani ambaye una uwezo wako fulani ndo unione, lakini kama ni mtu tu kawaida huwezi kuniona. Unaona, nilidondoka ikabidi ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni taarifa kwa bibi, nimedondoka, pengine nimepitia sehemu ambayo haiko sawa. Basi nikapewa maelekezo ya kutoka hapo. Kweli niliambiwa tutembea kwa miguu mpaka sehemu fulani. Ukifika sehemu fulani, ingia kwenye usafiri wako na imani uta utapaa vizuri. Ni kweli nilitembea kwa mguu na vitu vyangu na vitu vyangu. Baadaye kweli nikaona sasa ile sehemu ambayo nilikuwa nimeambiwa kama hii hapa. Nikapanda, nikaondoka. Nikafika nyumbani kwa huyu bibi. Nilipofika nyumbani kwa bibi, nikamwambia bibi, kazi yangu ulionipa tayari imeisha. Sasa basi nahitaji uweze kunifanyia kile ambacho tuliaidiana Bibi akasema uko sahihi mwanangu, na pia kama hutojali, wewe sio ndugu yangu na wala sina ukoo na wewe, lakini kama hutojali, naweza nikakulisisha mambo yangu mengi sana, kwa sababu katika watoto wangu hakuna anayenifuatilia na hakuna ambaye niliwahi kumtuma akafanikisha kazi zangu. Ah, basi nikamwambia basi, hii ni kazi imebaki kwako unaona. Basi tu nikaambiwa, nikapewa kama siku nne, nilipewa siku nne za kukaa pale, nilikaa yani. Sasa kiufupi hapo sasa nimemaliza karibia miezi mitatu kwa pale kwa ule mzunguko. Basi nilipewa siku za kukaa pale, nilikaa nilikaa nilikaa nilikaa. Siku moja ilikuwa majira ya saa nane usiku, akasema bibi, kuna sehemu natakiwa twende. Wapi twende? Kweli ilifika muda tulienda, kuna sehemu, ilifika ule muda tukaondoka, tukaenda sehemu, kumbe ile sehemu sasa ni ya makutano yao ya uchawi. Tulikutana na watu tabaka nyingi sana. Kuna watu wengine wanatoka wapi kule Bukoba, kuna watu wengine wanatoka Dar es Salaam hii, kuna watu wengine wanatoka yani mikoa tofauti tofauti, unaona. Kumbe yule bibi sasa ndo alikuwa mkuu kwa ile kitu. Kumbe bibi, kabla ya yote, yeye aliweza kukaa kwenye kikao chake akasema, mimi muda wangu umeisha sana wa kuishi kwenye dunia, kwa sababu kuna muda nitaishi, ila kuna muda pia nitatoka kwenye dunia na sina mtu wa kumlisi wa kulisi vitu vyangu. Kumbe bibi akawa tayari ashapeleka majina yangu kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kikao chao. Unaona, nilipofika kule ah, nashangaa watu wananipigia makofi wengi sana, unaona watu wanapiga makofi wengi sana, karibu karibu, nakaribishwa yani kwa vigelegele sana. Nikasema vipi? Nikamuuliza bibi, nini hichi sasa? Mbona bado sija kuelewa bibi, nini hichi? Akasema nimekuleta huku kwa sababu yangu maalum. Mwanangu, ulikuwa na shida yako ya kuwa msanii mkubwa. Nina uhakika ili uwe msanii mkubwa unahitaji pesa, unahitaji uwe na pesa ndo uwe mtu mkubwa. Ukiwa na pesa kwenye dunia ndo kila kitu. Eh, kwa hiyo pesa ndo ziko huku. Akasema hapa nimekuleta kwenye chama chetu na hichi chama mimi ndo mkubwa wao. Sasa nataka wewe ndo uwe sterling wa hawa, maana mimi kama jinsi ulivyoniona nimezeeka, na ni kweli bibi alikuwa kikongwe, mtu alizeeka sana. Na mimi sasa ile akili ya kwamba nikatae haipo yani akili yangu kama vile yani imefungwa fulani hivi. Akasema sawa. Walinipokea kwa vigelegele, watu walifurahi sana, unaona. Nikaambiwa, nikapewa sasa, kuna nguo fulani za kuvalishwa, nikavalishwa nguo moja fulani hivi na kiti kile pale, ikabidi nikae kwenye kile kiti. Nimekalia kile kiti sasa, yani kukaa kwenye kile kiti, yani kama mfalme fulani sasa. Watu wote wanainama hapo kunisudia kwa sasa naambiwa kwa kile utakachokiamuru wewe kwa hawa wako tayari kukifanya kuanzia leo hii. Basi nikakabidhiwa tabaka nyingi sana, nikakabidhiwa mikoa nyingi sana. Ina maana kwamba sasa kama connection yoyote inatakiwa niitoe mimi, kama kuna lolote ambalo wanataka kulifanya wenyewe wachawi, wanatakiwa wawasiliane na mimi kabla ya yote. Bwana, tulimaliza kile kikao tukarudi nyumbani. Kile kitu bado kipo nyumbani. Sasa kile kitu nikapewa sasa maelekezo yake. Kitu gani? Hicho ki, ki, kitu kuu cha msukule ambacho mlikujaga nacho. Nikaambiwa hichi kitu kwa wachawi wengi hawana manufaa nacho, wananufaika nacho kwa kuua, lakini wewe sasa nataka nikupe njia ya hiki kitu. Hichi kitu nataka tukipime tukiwa na wewe hapa, kama kweli hakijatumika Nikasema tunakipima vipi? Kipimo kipo. Bibi akasema eh. Tukaingia kwenye kijumba chake kimoja hivi, akaweka meza. Meza akaifunika, kaifunika vizuri. Alafu akaleta begi la silver. Unaona? Pesa silver fulani hivi. Akaziweka pembeni kabisa kule. Alafu na noti akaziweka pembeni kabisa huku. Unaona? Kile kidude akakichapia kitu fulani hivi. Hicho ki, kitukuu cha msukule kile akakiweka kwenye meza. Uwezi amini, pesa zote silver zilizokuwa kule zinakimbia kuja hapa mezani, noti zote zinakusanyikia pale mezani zenyewe, eh, zenyewe yani yani kenyewe sasa, yani kama vile kama vile nini fulani hivi, kama vile tuseme kama nini ile ambayo inanasanasa vitu ile sumaku ya yeah, kama sumaku fulani. Anasema hichi kitu wazungu wanakitafuta sana wanaitafuta sana. Hiki kitu unaweza ukakiagiza sehemu yoyote ile unayoweza wewe, yaani kwenye mpesa kubwa, hata kama ni kwenye benki, hiki kitu kinafaa sana. Unaweza ukaagiza kila ambacho unakitaka. Ila wanasemaga benki vitu hivyo havifanyi kazi, anakwambia kuna namna ambayo inatakiwa ukifanyie japo kwamba kuna wengi ambao wana yani kweli kwa masuala ya benki unaweza ukakuta kile kitu hakifanyi kazi kwa sababu kikiwa kina nguvu. Kwa mfano, unaweza ukakuta kile kitu bado ambacho, kwa mfano, nimesema kile ambacho hakijatumika, kama kimetumika unaweza kweli kisifanikishe, kwa sababu kile ambacho hakijatumika kina nguvu kubwa sana, kina nguvu kubwa sana, hakizuiliki sehemu yote ile. Ehe, ikawaje? Basi bibi akanipa ile maelekezo sasa, bwana Akasema bibi, sijui kama bibi kweli alikuwa anatambua pengine labda siku zake za kuishi pengine zimekaribia kukata. Unaona, alinipa maelekezo akasema, hichi kitu inatakiwa ukioshe kwa damu, ukioshe kwa damu. Damu ya nini? Damu ya mtu. Na katika kukiosha kwa damu unatakiwa uangalie pale kwenye shina lako kabisa namaanisha shina sasa ni kwenye familia yangu, ukoo wangu ndo nikioshe. Kwa hiyo kwamba inahitajika ni uwe mtu ili kwa ajili ya kukiosha kile ndo kianze kufanya kazi kama inavyotakiwa. nikauliza ni mtu yoyote, kwa sababu ile yani nafsi ya huruma haipo. Naambiwa ni mtu yoyote, unaona kwamba anafaa, lakini yule ambaye anapendwa zaidi basi bibi akasema, nataka niangalie kakuletea watoto wenu, watoto wenzio. Ni kweli watoto wale kaletwa kioo, familia nzima nikaita, nikawa naiona kwenye kioo pale. Unaona sasa, huyu mtu sasa kahitaji yeye, lengo lake akawa anahitaji kwamba huyu mtu ambaye unahitaji kumuoa ni, yani, yani akawa ni mtu wa karibu sana ambaye siwezi hata nikamtaja, yani ni mtu wa karibu sana sana sana. Nikasema kwa nini mimi nifanye hivi? Bibi akasema, nikamuuliza kwa nini mimi nifanye hivi? Eh? Kuna nafsi ambayo ikawa inanisuta sana. Kwa nini? Eh? Kwa nini nimejikita kwenye haya mambo? Kuna nafsi yani, yani, yani kuna nafsi fulani ikawa inakuja ya, ya utu kabisa. Basi nikamwambia basi ngoja kwanza nifanyaje, nikae nifikirie, nikae nifikirie nione jinsi gani, kwa sababu kila kitu uwezi ukakifanya tu kwa ukurupuka, lazima ukifanye kwanza kwa mafikirio. Kwanza wanakwambia fikiria kabla ya kutenda. Basi akanipa kweli muda, tukakaa kama wiki nzima hivi, ikapita wiki, siku zikasogea, nikaambia, ina maana mpaka sasa hivi bado hujapata jibu lako? Akasema, bibi, kwa kweli naona ni mzigo mkubwa sana huo, ni mzigo mkubwa. Akasema huna wewe una mzigo mkubwa, ndo kwenda kufeli ukishindwa kufanikisha kila ambacho ulikuwa unakihitaji umekikosa. Ndugu yangu, nikawa sasa nafikiria sana, kwa sababu huyu mtu ambaye nimeambiwa nimemwona kweli, mimi nimuue, baadaye mimi nitakuwa ni nani? Nilichoamua kukifanya nikamwambia nataka nirudi nyumbani kwanza, nipe muda kwanza nirudi nyumbani. Ni kweli hakuwa, hakuwa na shaka na mimi, akanipa muda. Nikaenda nyumbani nikakutana na familia yangu. Familia yetu ni watu wa dini sana, unaona, watu wa dini vibaya vibaya mno, unaona. Mzee mwenyewe yani, sasa baada ya kufika nyumbani tu akaitwa mchungaji, unaona. Mchungaji alipofika pale akamwambia naomba ufanye maombi kwa ajili ya huyu mtoto. Mwaka alipotea, hatukujua, hakupiga simu. Leo zaidi ya miezi karibia sita. Hawakukuuliza umetoka wapi? Yeah, mzee aliniuliza. Ukajibu nini? Mzee aliniuliza ulikuwa wapi siku zote hivyo. Ah, na mimi nikamwambia mzee, ni kweli mihangaiko tu ya maisha ya huko na kule. Nilikuwa sehemu fulani, nikamtajia kijiji ni sehemu moja wanapaita Bunda kule. Mwambia nini kwa Bunda, nilikuwa nahangaika tu na maisha ya hapo na pale. Sasa maisha hapo na pale mama ni maisha ya kawaida. Kwa nini unashindwa hata kupiga simu nyumbani? Ukatoa wasiwasi watu. Ah, nikamwambia basi ndio hivyo. Wenyewe walikuwa wakupigi? Hapana, kwa sababu hata kutoka nyumbani ile baada unajua baada ku, baada kufika kule nikaujua kabisa kwamba hapa lazima hii simu ya nyumbani itanisumbua kabisa. Ikabidi line iliyokuwa nayo nikaiblock kabisa, nikaivunjilia mbali. Maombi yakaanza kwa mchungaji. Kwa mchungaji. Kabla yani sija yani nimefika tu nyumbani hata sijakaa vizuri. Kesho yake mchungaji akaingia hapo. Akaanza kuomba mchungaji, omba mchungaji, omba mchungaji. Mchungaji alikuwa na maono makubwa sana. Akasema hapa kuna kitu kikubwa sana. Na pia hapa panahitajika mkono wa Mwenyezi Mungu uweze kufanya kazi. Kuna jambo kubwa kubwa sana ambalo lipo hapa. Mimi nikawa najishtukia sasa mimi Bwana, mchungaji alichoamua kusema, akasema huyu mtu namhitaji, twende naye nikaishi naye kwangu ndani ya wiki moja kanisani kwangu. Ah, baba akamuuliza, kwani kuna nini mpaka kwenda ukaishi naye nyumbani? Mchungaji akasema kuna kitu kikubwa mzee, utanitafuta kwa muda wako ambacho nimekiona tu kwa huyu kijana, lakini pale tutakapohitaji kujikita kwenye maombi zaidi, Mungu ndo atatufungulia njia zaidi, tutaona. Ndugu yangu, ni kweli tulienda, nilibidi tu sasa mimi nikubali, japo kishingo upande sana. Nilikuwa natafuta namna ya kutoka, labda ni, nitoroke tena kwa awamu ya pili. Ah, mchungaji akawa ananikaba tu, yani, yani hakupi nafasi ya kuachana naye. Hata mzee mwenyewe sasa kabidi akubali kukabidhiwa, ikabidi nikabidhiwe mchungaji. Sasa wewe nenda, ikabidi kwa sababu mzee mwenyewe alikuwa yani ni wazee wa, wa koloni wale yani anasema yani akisema kitu lazima ufuate haraka iwezekanavyo. Ah, na mimi sasa sikutaka ni kwamba nionekane nionekane kwa mzee wangu labda nimekuwa ni mtu wa kugeuka masharti sana. Unaona ikabidi kweli niende kwa mchungaji. Alianza maombi maombi yani kawa yani kila akiomba mchungaji nasikia moyo wangu unachomwa yani kitu kinachoma kabisa yani kinachoma sasa kumbe katika kuomba kule sasa mimi najikuta nadondoka naongea vitu vyote ambavyo nilishafanya huko unaona sasa na ule muda naongea vile vitu sasa baba yupo makanisani mle mama yupo kanisani mpaka ndugu zangu wengine wako kanisani unaona sasa baada ya ku, baada ya kuwa naongea, baada ya kuwa na yakiisha maombi, ndo unaanza kuulizwa sasa. Nikaanza kuulizwa, wewe je, kwa hili na hili na hili na hili na hili ulishalifanya? Sasa ule pale unapoulizwa, moyo unabaki na kigugumizi kukubali kwamba ah, hapa sasa na, naanzaje kuongea haya maswala mbele ya baba, mbele ya mama yuko hapa, naanzaje? Unaona? Lakini mchungaji alikuwa na kazi ya ongea Yaani kuna tuna sita anakemea ongea. Ni kweli? Ikabidi yani kama vile sasa namna fulani hivi nani nafsi yani ya, ya, yani ile ya utu sasa unaona nafsi ya utu sasa ikawa imeingia kabisa kwamba ni kweli nikaa sasa ibidi nianze tu kueleza kuna namna moja kuna mbili kuna tatu kama jinsi nilivyoeleza hapa unaona ikabidi niwaeleze baba akashangaa mama aliondo, alidondoka muda ule ule unaona na kusema mwanangu, ni nini ambacho ulikuwa umekoswa katika maisha yako eh? Kwa nini ujikite kwenye masuala ya kishirikina kama hayo? Hayo ni masuala ya kishirikina. Ulikoswa nini mwanangu? Ikabidi niseme tu, mama, naomba msamaha tu, kwa sababu mimi lengo langu mama, nilikuwa na ndoto zangu ambazo nilikuwa naziplania, na mtu aliyenipeleka kule kuniunganisha yule mtu ni jamaa yangu wa karibu, ilibidi nifanye vile mama baada ya kufika kule mimi ndo nilipewa maelekezo kama haya unaona lakini pale nilipokuja nikashindwa sasa pale nilipopewa masharti ya kuangalia mtu ambaye wa ndani ya familia yangu mimi nimtoe uwe ndo pale nilibidi niage kwanza nije nyumbani unaona niliaga kwanza kuja nyumbani ndo nafika nyumbani mnaniletea mchungaji kwa hiyo usingeletewa mchungaji ina maana kwamba ungefanya Kasema, kwa kweli moyo wangu jinsi ulivyokuwa nilipokuwa nimefikia, nilikuwa sioni ajabu kufanya chochote. Naona mchungaji akabidi aendelee kuomba omba omba omba omba omba, alipambana sana huku na kule. Kwa jinsi alivyokuwa naomba, nimetoka pale tulimaliza kama ndani ya kama mie, kama wiki mbili tuko kwa mchungaji, Yaani nimesharudi kule kabisa kwa mchungaji. Unaona, Yaani sitaki sipewi hata nafasi ya kurudi nyumbani huko kama wiki mbili. Zile wiki mbili tulikaa, ile ya tatu nikapewa taarifa ile bibi ashakufa. Yule ambaye alikuwa anatakiwa kukabidhi vitu vile. Yeah. Amekufa. Taarifa anakupa nani sasa? Taarifa kuna kuna watu sasa, kuna waongozi ambao tulikumbuka, nilienda kukabidhiwa kule wale wachawi wengi Yeah. kwenye wale watu wachawi wengi kule, nilienda kukabidhiwa kule, nikapewa wewe uko wapi? Uko hapo kwa bibi, mbona hatukuoni? Msiba umetokea uonekani, na wakati majukumu ulipewa wewe kuna ule moyo sasa ambao tena nime, nimepata huku kwa mchungaji, nikasema ndugu zangu, mimi hiyo kazi siwezi, siwezi, siwezi, siwezi. Utoiweza kivipi? Wakati ulikabidhiwa, si pale pale? Ngoja tumalize haya mambo mazishi. Ni kweli walifanya michakato wakamaliza mazishi, lakini nimepewa ile onyo kwamba kwa nini ukubali alafu ukatae, na wakati uko tayari ushagundua vitu vingi vya kwetu alafu sasa hivi unaenda una, una ukataa. Taarifa walikuwa wanakupa kwa njia gani? Uh, kuna taarifa taarifa kwa mfano kwa mfano kama kuna inahitajika tukio sehemu fulani lazima lazima kwanza kuna kikao kinakaliwa wanakaa kuna simu kama ni kwenye simu labda bwana inahitajika tu, tukutane sehemu fulani kwa ajili ya mazungumzo mnakutana mnazungumza simu ya kawaida au simu gani yeah, ni kuna simu ya kawaida kuna connection zingine za za, za, za za namna nyingine za kishirikina pia, kwa sababu zile pale kuna kuna calculate hata kama unataka kuongea na mtu mwingine yule, unachukua kile kio, kuna kio kidogo unamwita mtu mnaonana kama hapa yani, sasa yani nizungumzie kama vile mtu nampigia video call ule WhatsApp, mnaonana kabisa na mnajenga mnakamilisha, unaona. Sasa ndo mara nyingi wanafanya connection kama hizo, ku, kuwasiliana na watu, bwana, natakiwa tufanye hivi tufanye tufanye hivi, unaona. Lakini mimi baada ya kutoka sasa pale kwa yule bibi, nikawa sina mawasiliano mengine tofauti na kunipigia kwenye simu, simu ya kawaida yani baada ya kuwa kwa mchungaji huko. Eh, baada ya kuwa kwa mchungaji. Na kwa mchungaji kule baada baada ya kupewa zile taarifa kwamba huyu huyu bibi kafa. Basi baada ya kuvikana vile vitu kwamba mimi kwa hivyo na hii kwa kila ambacho alikuwa amenipa huyo bibi mimi siwezi nikaki nikakiendeleza kwa sababu ile kuna ile Mungu kama vile kafungua moyo wangu, yani kaniepusha kwa kile ambacho nimeenda kukifanya, yani hakipo. Unaona? Basi wakawasema waka ngoja tumalize hili. Kweli wakamaliza hilo swala lao la mazishi nini na nini, mitambiko, wakamaliza kila kitu. Wenyewe ndo wakakata na kikao sasa. Kuna siku ndo nikapigiwa simu na yule ambaye alikuwa ni msaidizi, kaambia wewe, kivyovyote vile lazima ufe. Hauwezi ukajua siri zetu alafu mwisho wa siku iwe ushuhuda kwenye, kwenye makanisa. Ni jambo ambalo haliwezekani. Tutapambana kivyovyote vile.